life like a dream We right, that's a thing Every night got a team I'm tied to I'm aku terlahir sebagai pemberontak. Berusahalah untuk tidak menghambatku. Launch attack! Aku terlahir sebagai pemberontak. Berusahalah untuk tidak menghambatku. Aku terlahir sebagai pemberontak. Initiate retreat.

Semuanya akan berakhir. Berusahalah untuk tidak menghambat. Aku terlahir sebagai pemberontak. Semuanya akan berakhir. Berusahalah untuk tidak menghambatku. Semuanya akan berakhir. berusahalah untuk tidak menghambat. see success in me You ain't seen the rest I just wanna be the best at what I know Better than the rest, just watch me grow Put me the and watch me Aku terlahir sebagai pemberontak oh, Call me with my notes Call me aggressive with my flow Call me Berusahalah untuk tidak menghambat Aku terlahir sebagai pemberontak.

Berusaha tidak Semuanya akan berakhir. Aku terlahir sebagai pemberontak. Yeah. Okay. Berusahalah untuk tidak menghambatku. Semuanya akan berakhir. Aku terlahir sebagai pemberontak. drei. aku terlahir sebagai pemberontak. Berusahalah untuk tidak menghambatku.